di mana kita masih lagi study tentang SBR support base resistance support base resistance so kalau you perhatikan di sini di euro kanada kita ada significant support saya dah buat marking kat sini uh, dua significant support i mean dua support so sudah cukup untuk menjadi significant support alright but dekat sini kita tidak ada bearish engulfing kita tidak ada apa kita cuma ada dua candlestick yang dinamakan double maru apa itu double maru double maru ni adalah candlestick yang dia turun macam ni maru bozu let's suppose saya tukar kalau dia sekejap jadi warna merah dia turun besar body dia besar yang pertama ni adalah first maru bozu kedua ni dia turun pun sambung sebagai maru bozu maru bozu ni maksudnya body dia very very big besar eh, compare dengan shadow And then shadow dia turun ke bawah sikit. Ini first maru. CS yang pertama ni dipanggil first maru. CS kedua lah second maru. Okay, so dia dipanggil oleh kerana dia ada dua maru bozu. So kita panggil dia CS double maru. Saya tuliskan sini. CS double maru. D A B A L whatever it is. Sebab ini you takkan jumpa dekat YouTube. You takkan jumpa dekat Facebook. Ataupun you takkan jumpa dekat internet dekat mana-mana sebab ini saya yang cipta sendiri eh uh, ah, CS Double Maru so untuk CS Double Maru apa yang kita nak buat adalah di sini di kawasan sini kita tandakan dia punya shadow bawah dan shadow atas Okay shadow bawah untuk first Maru dan shadow atas second Maru kita jadikan dia sebagai base Okay let's suppose saya tukar color dia sekejap jadikan dia sebagai base sebab ianya juga adalah flag ianya juga adalah base kalau kita tukar time frame kecil dia akan jadi base eh. contoh di sini kita buat satu dua so kita punya flag ataupun base sama baris dengan significant support adalah valid CS double baru very very strong okay kalau kita tukar kepada H1 kalau kita tengok pada H1 dia akan nampak bahawa CS ini adalah sebenarnya CS base di sini ada base ataupun kita tukar kepada time frame L15 ianya adalah drop base drop so this is your base nampak tak drop dia buat base and then drop Okay, now kita tukar balik kepada h1 ataupun h4 di mana kita jumpa cs double maru tersebut Okay, dan apa kita buat cari open price second maru ni open price dia dekat mana and then kita tandakan marking marking kat sini Okay, saya besarkan sikit supaya lebih jelas open price second maru kita jadikan sebagai tempat marking ini adalah base kita marking dan kita just letak atas saja alright letak atas sebab apa sebab kita nak entry sell bila price datang dekat open price double maru which is very very nice Sudah dapat entry pucuk lagi kat sini so double maru adalah satu significant decision yang di mana bila you jumpa double maru ianya adalah satu tempat di mana uh, decision dia buat contohnya di sini kita ada significant support eh. sebelum ni kita ada significant support dekat sini you have support support support support kalau saya betulkan balik kat sini open price double baru di sini price break heavily price secara significant price drop di mana decisionnya di sini di base sini price membuat decision so price datang balik ke atas and then kita sell alright now untuk kita sell kat sini macam biasa Tengok time frame kecil M15 Tengok price action apa yang berlaku di situ Ini adalah double maru kita tadi Is this one? I think yes, okay Kita ada apa di sini? Di sini kita ada a little bit compression And then di sini kita tak ada fake out dekat sini But kita ada fake out di sini Okay, fake out Kita ada R1 kita ada R2 dan kita ada R3 R1 R2 R3 so saya kalau saya betulkan balik sekejap eh R1 R2 and R3 ok di sini R1 R2 R3 Ia ianya adalah up fake out bila you jumpa something like this always always berlaku something like this saya betulkan punya resistance dia resistance level kita kena tepat-tepat ok this is, this is your R1 this is your R2 this is your R3 so it is a fake out so price akan naik atas laju very very fast mencari open price double marubozu tadi and then price terjun ke bawah stop loss kita di atas CS double maru H1 H4 okay which is very very good so dekat mana TP kita again TP kita di low sini stop loss dekat sini entry dekat sini stop loss dalam 16 pip 17 pip TP kita di sini 132 boleh tak kita tipi di sini? Boleh. Ini adalah bonus. Tetapi tipi yang wajib kita adalah di sini. Support. And then you, you perhatikan di sini. Kalau you buka pada H1 pula. Something similar berlaku. Benda yang sama. You ada support. You ada support. You ada support. So dekat sini I adjust I punya significant support. Jadi dua support yang sama baris. Support. And this is also a support. So saya tandakan dengan anak panah ke atas sebagai support this is support this is support and then again dekat sini apa yang kita nampak the same thing again double maru double maru double maru so tandakan open price dia dekat mana open price second maru dekat sini dekat situlah you entry price datang balik entry saja stop loss di atas double maru jangan dekat sangat dengan stop loss dekat uh, letak stop loss dekat sangat dengan sini agak-agak kat sini something like that ataupun you tunggu price reject price reject retrace balik baru entry kalau kita tengok price action dekat time frame mesti apa berlaku di situ kita akan nampak lebih jelas lagi kita ada double maru line dekat sini dekat sini again kita ada compression compression di sini and then kita ada fake out again dekat sini R1 R2 benda yang sama always pusing pusing ini wajib bang sebelum you entry make sure make sure wait for compression wait for fake out wait for diamond kalau ada arwana tu dah jadi fake out so price naik atas laju mencari open price double maru and then terjun ke bawah and then ke sini dia and then going down again kat mana TP again TP kita dekat sini alright so a very very good strategy stop loss yang kecil dalam I think dalam this one nice dalam 10 pip NTP 107 pip which is satu nisbah 17 dekat sini pun sama lagi berlaku you ada significant support you ada base and then you ada open price mother candle Okay, price turun lagi sebab kita masih berada dalam keadaan downtrend Okay, I think that's it video untuk hari ni Support base, support, kita ada support base resistant tapi kali ni base kita berbentuk double maru di sini ada double maru H4 di sini ada double maru H1 so pandai-pandai you kena tukar time frame jangan tanya saya time frame mana valid sebab lagi besar time frame tu lagi bagus eh, kalau you tengok pada H4 trend masih down something like that you ada high low lower low lower high lower low lower high so maksudnya trend tengah downtrend. So kita layan downtrend saja. Kita layan sell saja. Di mana kita nak sell? Kita cari support base resistance, support base resistance di mana base kita berbentuk double baru. I think that's it for today class ataupun today video. I harap you faham jenis-jenis support base resistance macam-macam kita ada double maru kita ada flag kita ada uh, single thing, kita ada macam-macam but this is combination antara support and resistance you kena belajar support SNR dan juga nombor belajar SND maksudnya gabungan di antara SNR dan SND so di mana SND adalah double maru adalah pattern pattern compression adalah pattern pattern fake out adalah SND but the most important thing is SNR significant support and resistance atau tempat-tempat significant di mana berlakunya SNR Okay, I think that's it for today kita tunggu lagi video